ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕ टपा टप टपा टप टपा टप मालूम ना कैसा लेते भी टपा टप टपा टप टपा टप अभी बता दो तुम्ही त्याला Ha ha ha! टपा टप टपा टप टपा टप मालूम ना पैसा लेते फिर टपा टप टपा टप टपा टप अभी बता था अच्छा तरीका है मैं मानता हूँ वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो कहानी खत्म देखो मत जल्दी से करो सब्सक्राइब